края, небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды possible. демон сможет пройти сквозь стены Дыхание у спящих он умеет похищать Бояться не надо c'est pas